مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم مراب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم مراب بروحنا هم رب بروحنا